Als Fotograf hoffst du jeden Morgen auf einen tollen Sonnenaufgang. Doch alles, was wir sahen, war Regen, Regen und nochmal Regen. Trotzdem ließen wir uns nicht davon abhalten und gingen jeden Morgen wieder raus, um tolle Fotos zu schießen. Clear of the closing doors, please. Am Ende der Reise wartete ein ganz besonderes Highlight auf uns. New York City von oben fotografieren. Die Kombination aus den tief hängenden Wolken und dem Blick auf diese einzigartige Stadt ließ es zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.